आपका स्वागत बोलो कल की भगवान की जय अपने स्वयंवर से दुखी होकर शोकातुर पद्मावती को दांडन बांधने के लिए श्री कलकी जी की आज्ञा से सुख अपने उनके संदेश भाग बनकर पुनः सिंगल दीप आ गए कौन सुख माने तोता तोता बनकर भगवान कल की अपने उनके वाहन बनकर तोते के रूप में अपने दीप दीप में आ गए अपने दीप मतलब महलों में आ गए और इस तरह सुख के आगे पर पद्मा जी ने शिव जी के द्वारा बताई गई भगवान विष्णु की पूजा सुख को सुनाई और भगवान की भक्ति देने वाली है सुख ने पद्मा जी की व्यथा को दूर करते हुए कलकी जी के जन्म की कथा उनके द्वारा भेजे गए संदेश को सुनाया किसने कलकी जी ने पद्मा जी को पार्वती शंकर जी के द्वारा संदेश कल पद्मावती को सुनाया और उसके बाद पद्मा जी ने सुख को रत्नों से सजाकर सुख से अपने निवेदन किया कि वो कलकी जी को आदर सहित दीप सिंगल लेकर आए कौन ये निवेदन कर दिया है कि पद्मा जी अपने पति कलकी भगवान से सुजुद सजाया और उनसे निवेदन किया कि कलकी जी अपने दीप सिंगर में अपने महलों में आए और इस तरह से उनको हम प्रणाम करें तो पार्वती जी ने पार्वती जी के द्वारा संदेश सुनाया गया कल की भगवान ने परमा जी को सुनाया और वो सुनाते हुए सुखदेव के रूप में परमा जी के महल में आ गए कल आपको इससे और अच्छी कथा कल पद्मा कलकी के सुनाएंगे आज हमने आपको पद्मा जी को कलकी जी का संदेश सुनाते हुए सुख के रूप में तोता के रूप में भगवान आ गए तो बोलो कलकी भगवान